3, 2, 1. Essa que nós nos encontramos é semelhante aqui na tela. Se eu perdesse porque eu comecei a gravar, mas de Deus, tava na sensação. passar esse daqui. Esse daqui é muito roubado. Ai, é perfeito com tudo isso. Tirar um preço que velho. Calma aí. comigo. GG, nossa, não sou o melhor BR, mano. GG. Puta, ele desconectou. <laughs> acho que eu sei do ponto, Deixa ele igual. Deus. Daqui é agora eu tô levando pau. Não, não. Não posso deixar assim. problema é que você não consegue encostar no chão. GG. Oxi, dá. Você acha que pode começar a me comer sem ter consequências? Meu Deus, meu filho, meu filho tá Não consegui curar. Ele tá muito meditype agora. Meu coração está muito mexido. Mas como é que é? É muito bom, mano. Eu não sei se você, se você já, já aconteceu isso com você, mas é muito bom tomar um cara que é muito famoso com você desse Tá bom, tá bom. Sai da parede, sai da parede. Eu odeio correr Pode ir, daqui. mano, que eu peguei com o cara que tava com esse do